आज दीपावली है और आप लोग देखिए कैसे दीपावली हम लोग के गांव में बनता है अभी जा रहे हैं हम लोग पटाखा फोड़ने एक पटाखा ले लिए हैं नया आविष्कार गुड्डू भैया किए हैं ऐसा कुछ बॉम्ब है आवाज वेरी गुड देखिए ये खजाना इतना फुटना बाकी है टाइम बम इसको क्या बोलते हैं टाइम बम ये सब टाइम बम है हे रॉकेट लालू के फ्रेंड्स बदमाशी करना है दीपावली में मस्ती करना है लेकिन उसका भी हिसाब किताब आई है दिवाली पटक आई है इसका नाम बोलिए कौन कमांडो है गुड्डू भैया लेकिन डरते उड़ते नहीं है इस कदर लगाए और इस कदर भाग जाए और इधर मारे देखे इस हाँ, बम को लगाने से पहले पतली गली भूल रहे किधर भागना है पहले ही रास्ता का प्रबंध करके मित्रों मैदान मैदान खाली करना चाहिए लगा के बस पटाखा फोड़े तो सावधानी हाँ। देखिए भाई जैसे कॉन्फिडेंस के साथ फोड़ा जाए दो गो पटाखा एक बम बम नहीं तब तक भागे नहीं छुड़ छुड़ाया तब भाग जाइए बस ऊपर में कोई दीपक बाग बुम बुम बुम ओह देखिए ये हमारे भैया हैं जो बहुत डरते हैं भैया ये हमारे भैया बहुत डरते हैं इसको करते हैं अनबॉक्स देखते हैं इसमें क्या सब होता है क्या सब मिलता है देखा गए चलाने के लिए ये सामग्री दिया जाता है ये, ये कुछ कुछ होता है जिसमें आग लगता है हे रे ये अपने आप फुल हाँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अभी पूरा गैस नहीं भरा हुआ है जादू खेल दल देलिए तो चिंता आकाश में इनने की वीडियो में धीरे धीरे अरे उड़ते उड़ते ओए होए जाओ जाओ जाओ जाओ तार में होने लाग अब जो बाय बाय टाटा फाइनली हम लोग फिर एगो कैंडल जलाने वाले हैं अब अभी साढ़े नौ बज गए हैं इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अनबॉक्स फ्रेंड्स हैप्पी दीपावली उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ अब इसको हम करेंगे तार है ऊपर भैया ओ चल जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ फिर नहीं गाय तंग कर रहा है मजाक कर रहा है ये वाला अब ये बाय बाय हो चुका है बाय बाय फाइनली मेरा चुका है मिशन सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुल ये जलाएंगे ये ये ना तो आप लोग तो ये जलाएंगे हम बारूदी अनार बोलते हैं क्या है अनार बारूदी अनार है वही बारूदी अनार उसको हाँ। जलाने के लिए लाओ कुछ तुम जला लेगी उसको किसको उसको नहीं मुझे डर लगता है कभी कभी ये फूट चल दो देखिए जल रहा है

दो छोड़ो अरे कुछ ना हुआ कुछ नहीं हुआ हुआ ये यहाँ है वो खत्म हो गया अच्छा। तो गाइज अभी रात के दस बज चुका है और हम लोग अभी बहुत सारा पटाखा उटाखा फोड़ के अब वीडियो करने वाले ख़त्म क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मस्ती किया आप लोग भी देखे होंगे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक और इस वीडियो पे 100 लाइक होने का एम रखते हैं दीपावली है आप लोग को हैप्पी दीपावली एक लाइक कर देना प्लीज़ कर देना इस बार और सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है कोई पैसा नहीं लगता है कोई कहीं कुछ नहीं लगता है और पड़ाका में आज बहुत बहुत कांड हो गया है यार बहुत कभी इसी रॉकेट ऐसा था जो कभी इसके दुकान घुस जाता कभी हेलमेट में घुस जाता कहीं से कहीं घुस रहा था फिर भी अच्छा था आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय